¡Gracias! <laughs> Нормально. На самом деле проблема даже не в том, что человек не умеет рисовать, а потому что его... Если, если через это пройти, то на ну, фортепиано можно за день научиться играть. <laughs>